Bueno, zeg je naar een programma die Minha é mãe Mijn naam is Rex Engelaat, die AW comigo. Dan zien... David. Senhor David. David Martínez. David Martínez. Um programa interessante, maneira sempre nos apoiava para pôr like, subscribe, gosta a página de Facebook, Instagram e também YouTube passei na papo que era na altura de tudo que eu great, que está passando no estúdio, baixei um, um, programa seguro para grande e chique, pode desfrutar de Jace aqui que está tomando lugar aqui dentro nosso estúdio. E ah, a eu com David, que que bota bem isso com é para vida? Um, a meta de média, um, sim, um, meta de média, Susana? é Susana? Não, Taína. Tá né? Oh, ok. Minder tem a media met uh, bezig uh, esse tipo de produção aqui. Então, ah, com... Ah, mesmo gosto que sabe, não assim aqui. Sim, claro. Oh, great, great. Então, onde você dá-se? Nós temos uma organização que chama Biofilter. Stop the eh. neck. Yeah. Então, é decoração aqui que bora pensar de mirar como de mundo de mídia como da e decoração aqui a minha tá é massa anco assim como ajudava o set up eu fui freaking master então tá. ajudar me sim então também tá, me que a ah, assim shout out para Big Mac também nós temos show com o Mr. Storage então eu que você like e subscribe para para mim não gosta ah, ok se lá nós lá nós vim back na e, eh, e, eh, e eh, programa de uh, ah, estúdio baixinho que como se chama dando é que para entrar um mês Inte boleh. David, que que é importante uh, para uh, mhm. uh, o mídia? A mim me gusta entretener, então para mim é parte do que mais interessante. Uh -huh. Pode escrever também? Sim, sim, tá. Um, Versos, uh, cuenta, que que pode Sim, well, já para o eh, Siri que nós sabemos que Siri, Siri então é muito mais capaz de Apple. Realidade tá nós etahuntukunosen estúdio. Seu nome tá David Martinez, e tá Trading Media, ela bisa, segundo e, eta produzir Big Mac. Um, we tem uma imagem exclusiva de Big Mac, que nós passar em estúdio baixinho. Rami mostrou você um beque. Bueno, essa é a temperatura para lograr a estúdio baixinho. Uh, meu nome é Rex Angela, desse ano eu vou Turcos Bom, espero que eu vou nos de outra edição de estúdio baixinho. Um, senhora Matinas, é, eh, não sei claro.